Astăzi vreau să îți improvizăm uh, despre a uh, progresa. Angie mi-a dat uh, ideea, mulțumesc Angie. Uh, pentru mine a progresa, mi-am dat seama că înseamnă a te durea. Este ca atunci când îți cresc oasele. Probabil că trebuie să ne doară progresul și atunci știm că de fapt am progresat. Pentru tine ce înseamnă? Pentru mine înseamnă că indiferent ce s-ar întâmpla, mă ridic și plec mai departe, continui drumul. Wow, cât de tare! Ah. Îți mulțumesc foarte mult. Și eu. Și, și eu. Și pentru apariția în video și pentru inspirație. Mulțumesc mult. Pentru tine ce înseamnă a progresa? Ceau.